ada tugas itu ada dua, ada tugas yang di rumah, ada tugas yang di luar. Sama-sama bantu orang maju. Assalamualaikum wabarakatuh. Wih keren, oke. Okay. Uh, eh, kakak namanya Sajidah Halintar, kakak anak ketiga. Jadi itu kakak kalau di rumah itu bagian dapur, tukang masak lebih tepatnya. Jadi uh, dari mulai masak, menu, belanja itu alhamdulillah papa sama mama Kak udah percayain Kak buat Terima kasih guys, ya. what? Okay, what do you do at home? Cleaning shoes. Cleaning shoes. Bersihin sepatu ya, kakak-kakak, abang-abang. Tugas kata di rumah bersihin sepatu, nyusun sepatu ya.